Cui lepidum novum libellum aridam od opumic expolitum, Corneli tibi namque tu solebas meas es saliquid putare nugas, Iautum quausus es unus Italorum, lorum, omnae tribus explicare cartis, doptis Jupiter et laboriosis. Quare habe tibi quid quid hoc libellum quale cunque quod o patrona virgo plus uno manea perenne saeclo?